büyümeye Kabuklarımı soy soy ye Muz Sıcak isterim büyümeye Kabuklarımı soy soy ye Muz Kış meyvesi muz derler yumuşak yumuşak taptaze Kış meyvesi muz derler yumuşak yumuşak taptaze